Нет. Но опасность проходит мимо. Я же, блядь, лакер. Да, блядь, <laughs> лакер нахуй. Я же, блядь, лакер. Я же, блядь, лакер. Блядь, все в порядке, что ты череп получил. Сажай его. О, вот, вот это вот по-нашему.

Дерсхёст получает штраф. Давай, давай, иди сюда, блядь. Сейчас нахуй буду ага. рассказывать тебе, каково это сажать людей, блядь. Я не пойду. А ты пойдешь. А вот не, а вот не пойду, блядь. Я тебе уже а вот нет. Нихуя, не пойду, блядь. Давай, пойдешь. Нет, не пойду. Давай, давай, блядь. Не-не, блядь. Да-да-да. Иди ты нахуй, блядь. Давай, я буду, я буду, блядь, сидеть. Давай, это очень, очень уже да ну нет! Да не хочу! Нет! Сань, Сань, ты меня сейчас напоминаешь? Я пойду, не заставить. Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? Ну и без бабы? блядь. Когда, типа, потом два пацана стоят, типа, один ружье набирает, Такой, типа, подними руки. Дед. Ну у меня же ружье. ничего. Ну чё? Да. Ну, вот не, блядь, ну, не пойду, ну. Сука! FPS будет. Блять. Не, развисло. Чисто выбыл. Рассказывал лайфхак, да, как победить Бремена. Алло, Работай. Ебать, ебать, я, блядь, плескнул все, блядь. А, и все. А как это произошло? что ты проебал? Всем рискнулся. Художественный фильм «Спиздили» Он там три пакости выбирает либо на одного, либо на всех нас распределяет. Сами рискнули всем. Минус бабки, минус шестеренки, ну ты понял. Блять, вот Рензлер, да, и, и люди его любят, и добрейший души человек, блять. Все, что хочешь. Здесь шестеренок, блядь. И две монетки. Ну тут ты обосрался. Ну да. Ну что с Блять, я сейчас это опять да. Опа. Какая ж ты руина. Да блять. Дела, ну дела. Ну Что я получил с Волфы? Ничего. Богатый мужчина, банкир, блядь, на свалке роет. Дело сделано. Это хобби. Хуёвое хобби, блядь. Все мы, все, все мы с чего-то начинали, да? да. Это сижу ты. Небольшая халтурка. Вот, опять. Халтурка. Вот, сейчас будет большая <laughs> халтурка. Да, куда ты можешь идти, блядь? Я могу. Нихуя себе, А что там такого? У меня там полная рука. У него, блядь, у него одна карта нормальная, блядь. Ну-ка, показывай. Показывай. Да ебать. Небольшая халтурка. Ебать, небольшая, блядь все карты, блядь. Опа, чё? Сука, мразь, блядь, нахуй, ебаная. Заслуженный отдых. А почему у Лёхи, блядь, забрали? Просто ты долбоеб и не считаешь карт, что делает, блядь. Дебил, блядь. Вот это самое большое, а, ты больше Ой, блядь, Лёха, извини. Иди Ну, блядь. Ну я тут. А кто не тогда? Владян. Владян. Придурок, блять. Чё вроде бы, ад, вроде бы админ, блять, а вот за конфой не следит нихуя. Нам, ну, блядь, надо забирать нас. А Владян-то при чем тут? Почему придурок? Да ты придурок, а не Владян, блядь. Блядь, видно за Владяна так. <laughs> А, блядь. Что, блядь? Пацаны, бегай. Бля. Бля, да еще последний. Бля. Блядь, да идите вы что, блядь. Дизлайк, дизлайк, дизлайк. У Ризли и так дизлайк стоял, блядь, можно было нажимать. Лучшая игра, как бы. Хуяк! Чудеса? Да, ну, игрока, что сделать? А. Блядь, на луну ну, забирать. 128, нихуя себе забрал. Хуя ты блядь, на самом деле я думал, мне дадут. Что, блядь, вообще никуда улетело. Сань, ты вообще нихуя не читаешь, да? Ты, даже, сука, в настольной игре, блядь. Э, клишки ебаные, я не быдло. Знаешь чё, блядь, иди нахуй. Это все потому, что я не читаю? Чтение это вообще для тупых. Нормально.